D'avoir l'impression, autant pour la vie en général, de, donner de meilleures chances à un monde plus agréable pour chacun.